Ну что, всем привет! Вот она, утренняя зорька. Солнце еще не взошло. Мы уже на воде. Вон Леха на лодке, он сегодня по мирной рыбе. Я же отправлюсь искать хищника. Ну, как всегда. Поеду в сторону Махина. Те края, посмотрю, что там есть. Там всегда щука была, правда мелкая. Не знаю, как в этот раз, давно я там не был. Даже не год, не два, может больше назад. Так что сейчас собираем снасти и убегаемся. Так, что у нас есть по снастям? Ну, все, в принципе, то же самое. Так, вот думаю поставить, наверное, таранку сначала. Нет, это не она. Тараночка. Вот она, маленькая тараночка, уменьшенная форма. Пробую начать с нее. Там уже видно будет. Будет брать, не будет, поменяем so easy right now to tell you that you're the one for me I've been thinking a long time, maybe we could rewrite our history So come with me and we'll take on the world, there's nothing that you and I won't see It's so easy to tell you, baby Ну что, первому ответил опыт Небольших размеров, конечно, но он взял Ставим скромную рыбку Очень мелко, ну как мелко. Трава очень близко к воде, как видите, вот в этом участке видно особенно. Ну, приходится тонущий облак проводить как можно ближе к поверхности. что попробуем поставить калача. Нет, не красного, красного сейчас ставить не будем, наверное. Пробуем с натуралочкой. Вот он, <laughs> первый щукин. Вот, вот он, вот он, вот он, водит, водит. небольшой размер, а какой дерзкий. слышишь, очень, очень агрессивная с утра она. Да, ну, грамм 600 есть. Да, щука очень агрессивная. Блин, как мне этого не хватало. Всю зиму ждал. Так, а что происходит? Я здесь стою, да? Там плещется рыба, а мой кукан вон уплав. <laughs> Пойду забирать. Ладно, попробуем поставить наш запрещенный запрещенную приманку. Попробуем поставить палача с красной башкой. Хотя, видите, это сегодня показало хороший результат. Туторалка с кислотной спинкой. думаю, нужно попробовать еще другие выборы. Узнать, на что будет лучше брать, на что будет лучше выходить, реагировать. Золотон для этих глубин не предназначен, но все же попробовать а стоит. Есть. совсем микрощук. Вот он. Пойманная мной щука, она неружную резину первая. <laughs> Представляете? Слушайте, это работает. Первый раз, первый раз ловлю щуку на неогруженную резину. Просто резина. Ну вот, Просто неоружный жизнь. Лаки Джон, пожалуйста. Как вам? Знаете, вот как раз попал в тот самый момент, где очень много травы, и воблер кидать смысла ну никакого нет. Вот, то есть неоружная резина, пожалуйста. Значит, для тех, кто не знает, проводка как у воблера, Единственное, что он не цепляет траву. Это плюс. Если вы используете, конечно, обсидный крючок. Ну, пожалуйста. Первый. Отдыхай. Да. Короче, вот поймали леща. Ну, первая рыба сегодня. Вот ну, такой вот маджик, да, лещик. Хороших размеров. <laughs> Взял по-честному в рот. <laughs> Ловили окуня, окуня клевал, поймали леща. <laughs> Ну, что, что поделаешь? Лещи, значит, лещи. Да, как бы очень все, да. Хороший, хороший лещ. О, первый ну, рыб. О, плюшку поздравляю. Еще один мелкий округ. Да, что-то вы раз... размерами не очень.